Чул съм, че Жан-Клод Ван Дам. Да, чух, че един път са го били в Люли. Истина ли е, първата серия на, на новия Хелбой, който беше тук в България, актьора е надебелял. Първия филм аз готвих за готвача, а той го представяше се едно, го е изготвил той. И тя му казва да направи същия шейк. Огромна драма, той се е опитал да се свържи с мен, за да го направи. Знам, една случка, че си е щупил крак тук. Yes, yes, да. True, Според нашата официална позиция беше инцидент на снимачната площадка. И това е всичко, което ще кажа. Като каза Николас Кейдж, той снимал ли е в България тук при теб? Да, няколко филма направихме с него. Uh, the last movie I think we did with him was called 211. Последният е 211, 2011. I don't think it was very good. Не мисля, че беше много добър. But, uh, but it, it sold. <laughs> Но продаде. Yeah. Uh, знам една случка, че си е щупил крак тук. Yes, yes, да. True, yeah. Вярно е. Има три версии на тази история. <laughs> Uh, according to us, it was an accident on set. Според нас, според това, което според нашата официална позиция беше инцидент на снимачната площадка. Oh, say about that. И това е всичко, което ще кажа. <laughs> а има ли друга версия? Uh, there is another version. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> Ще чули? Can I hear it? No. <laughs> Но можеш да си я представиш, според мен so, somewhere there might be some footage, but yeah. I don't know. Да не сте били тук при мен не, не знам. Maybe you were here with me. Uh, he, down here. no, it wasn't here. Uh, I know where it was, but it wasn't here. Бързо ли се оправихте с кръка там с лекари? Той как? Yeah, we, we had to cut the process, the working process. We had to wait six weeks. Трябваше да чакаме 6 седмици. But yeah, we managed. Но се оправих. Как, какво става, когато един актьор, в случая главният актьор, му се случи такъв а, инцидент на сет и трябва да се чакат 6 седмици? Това като продукционно време струва много пари. Какво се случва с това нещо? Yeah, you have to shut everything down. Yeah. Да, трябва да спреш целият процес. Luckily, it hasn't happened that often, За щастие не се случва много често, но се случва. И в човек трябва да се справи. случай, как се справихте? Да, Изпратихте всички да си ходят. Те не са само българи, някои са и от други държави. Изпращате ги в другите държави. Закарахме го във военна болница. They did a really good job. И там се справиха страхотно. Uh, И една седмица да видим какво ще се случи. Ага. Върна се в Штатите. И го върнахме, когато вече беше добре, но дори тогава продължи да работи с един специален тип гипс, една отливка, която предпазваше кръка му. Значи е тази история е истинска. Аз си мислех, че... Аз си мислех, че докторите нещо са, са черпили там. <laughs> <laughs> Да, да. Нещо си го измислили. Случи се. Случи се. <laughs> А, малко каза Никълс Кейдж, Брус Уилис. Ей, Брус Уилис, следиш ли сега случая с Брус Уилис? Are you, are you following the Bruce Willis story now? Да, има сериозна форма на деменция. Uh, Много тъжно. А можеш ли да ми разкажеш малко повече за контактите с а, тия звездите, като идват всичките нали ли контактуват с теб или те си седат там при режисьорите и не стигат ами до теб, някой от тях? secluded, like alone, or they spend time with you? It depends. You They're all different people. Интересно I mean, ми е какви хора са. Например, що за човек е... Меган Фокс беше при нас. Да, що за човек е Меган Фокс, която дойде с uh, мъжа си... С... uh, С... МГМ. С... Не бе. Uh, machine gun Kelly. Да, с Machine Gun Kelly. Какви хора са те? Как се държат? Що are they officially access at this point? Or? No, they're not access. No, okay. I'm not sure. No. Yeah, not they sure. are still together. Still together. Yeah. Още са заедно. Uh, I actually ended up cooking for Megan. I was her personal chef. But you're chef? Yeah. Аз си готвих вечерята, така че. Какъв е проблема? We did two movies with Megan. One was Till Death and we just did Subservience. Направихме два филма с нея, Till Death и Subservience с какво yeah. означава нещо като сърби. Събсърбиан. Хора, които са от Сърбия, но почти. <laughs> Събсърбиан. Сърбиан, yeah. yeah they're, they're <laughs> um, да. so... Кой е жената в тасник? Е е, харесвам го много. Аз съм етапа, много го харесвам и, се оказа е- много добър рапър. Много добър рапър не, наистина, оказа се yeah. много добър рапър. Дис на Eminem. Apparently Той човек дис на Eminem, which is yes. that's crazy shit. Yeah, Eminem никой, никой не дисна Eminem. because uh, Eminem is against the mumble rap. Да, Eminem е против mumble rap, тия, които мънкат. Остарява. He's old. Yeah. <laughs> Дори не съм си мислил, че тук ще седим и ще хейтиме пламена. Не, че ще го хейтим, ще го обсъждаме. <laughs> Никога не съм си мислил, че ще го обсъждаме. Но, да, що за хора са? Какво изготви на нея? What did you cook for her? Um, so she has a nutritionist in the States uh, who sent a list Тя си има нутриционист в САЩ, който изпраща списък с неща, които може и не може да яде. And until death, um, she had an assistant and the assistant brought the sister as a chef, but the sister wanted to be on camera. She didn't want to be a chef. Асистент, тя дойде с асистент, докара си готвач, който пък не искаше да й готви, искаше да бъде пред камерата. So I asked for my, my help in cooking, and I soon realized that the chef didn't know how to cook at all. <gasps> Тогава разбрах, че нейният готвач изобщо не може да готви. So on the first movie, I would cook for the chef, and the chef would present the food to Megan. Първия филм аз готвех за готвача, а той го представяше се едно го е сготвил той. One day, it was a Sunday, I woke up to 50 texts and 20 messages. В неделя се събудих един ден и They were получих shooting on location. 50 съобщения. and Megan asked the chef for the same milkshake that she had the other day on Thursday. This was Sunday and she had a shake И тя иска същото от него. Bananas, turmeric and certain things for her skin. Специален шейк за кожата й. And so Megan said to Alex, make me the same shake and she И тя му казва да направи същия шейк. And I was sleeping <laughs> at the time. So Аз съм спял. big drama огромна драма. Той се опитал да се свържи с мен, за да го направи. И тя е разбрала истината, че той не може. So then I was like revealed. <laughs> И тогава се разкри. Да. So, so then the next movie, Subservience, Megan says, "Oh, I'll just use the same chef from last time." И в следващия филм поиска да го отвея. Тя не знае ли, че so, ти си собственик, не шеф. She, she, ти си шеф на български язик. You are the chef. No, like yeah, of course. Uh, at the time she didn't, but then she discovered from the second movie that, yeah. Тя no, открива, че нейният готвач е собственика на киноцентъра. Then she realized that her chef is the owner of the... But, you know, you just do what you have to do to make a movie Ето happen. за това казвам, че трябва да правиш каквото трябва, за да стане филма. Ти си казал един цял филм yeah. не е разбрала, so, че ти си собственик на това, което... Да, half the movie she figured it out after half the movie, until death. And then next movie I, I cooked her. Значи ти не отиваш при тия хора като типичен българин да им кажеш, виж какво това е България. You're going to those guys and you're like, check, check this out, this is all mine. Е, да, не го правиш, това е мое. Тук си имам Рим. Е, Ето, е I, I, I don't have time for that. Не, нямам yeah. време за се Дори не им се представяш, че си собственик. Това е страхотно. Но е, ме ми харесва това поведение. Просто трябва да си вършим работа. Значи никога не трябва българин да става собственик на това нещо, защото той веднага така ще ходи. Не върши на България. Значи, само искам да кажа, че във всички филми до сега в киноцентър, където са участвали български актьори. Всичките ми приятели ги убихте, да му се не знае. Like, Many times, yeah. да. в последния Хелбой убиха Ники Станоев, един мой приятел. И сега ходи мъртъв по Кенни. Undead. <laughs> He's a dead man walking. He's Кенни. Кенни, dead man walking. Всеки, Kenny. Kenny, Kenny. yeah. А, така че поне няма да участвам в следващата част. Умрява е вече. Тъй като той не е като Тери Круз да каже, аз па не искам да умирам. Местете болицата. Yeah, yeah. yeah. сега в новия Хелбой истина ли е? Разбрах, че но в първата първата серия на, на новия Хелбой, който беше тук в България. The Perlman one. Да. А, актьора е надебелял. The actor got Фатър. Yeah. Хелбоя надебелял по време на снимките process, и, и са му оправили постоянно so костюма. The, the suit. the suit. Are you, are you talking about the first Hellboy that the Ron Perlman one or the one with David Harbour here? P uh, David Harbour here. Yeah. Actually, not really accurate, but uh, he wanted to work out before. Uh-huh and get a trainer. And uh, one of the producers said, actually, it would be better to have you a little bigger. Искаше да му намерим треньор, за да, изглежда по-едър. So he was very happy because he got to eat whatever he wanted. Така започна да яде всичко, което си поиска, за да не едрее малко за ролята. Тук в този филм има една про сцена където той открива, че неговия приятел се е превърнал в вампир. Като го видях този, който се превърна в прилеп или вампир, умрях от страх. Мъж на 30 години. Да. И като... И вика, как го направиха така? Много страшно го бяха направили. Много, много страшно го бяхте направили. Визуалните ефекти. Това са хората, които, благодарение на които направихме това и се справихме с него. кажи ми какво следва. Как, so Какво следва, какво ще се снимат през годината или so знаете uh, ли? Uh, uh, a Lionsgate movie coming. Uh, Имаме продукция на Lionsgate, голяма, която ще снимаме we тук. have another Voltage movie coming. Uh, Oh, Voltage. sequel. So we're, we have a Benzene. lot. Voltage. And yeah, Yeah. Voltage is one of the bigger independent filmmaking companies. They uh, owned by Nick Chartier, and they sell. You know, they did After. Do you remember the movie After? Но. After. Uh, it's Филмът After, след това. After Dawn, знам ли? Ама не е това. If you were 13 to 15 year old girl, you'd know exactly the movie. да, ако беше на 3, момиче на 13-15 години, ще знаеш за кой филм Сигурно. говоря. Той е на тази продуцентска компания Voltage, с които ние ще направим продукция. But we had a, an actor by the name of Hero Tiffin. Hero who, Tiffin. Who's a teen heartthrob. Той е актьор, който всички тинейджери обожават защото той е участвал в Хари Потър. We're filming outside the Grand Hotel Balkan. Uh-huh. The scene is he's just getting out of the car and going to the hotel неща пред един хотел в София. Um, and we, he arrives at 8 o'clock in the morning. Пристига в 8 сутринта. A young schoolgirl was walking to school and she saw him come out the car. She snapped a picture. О, една ученичка и една ученичка, докато ние правим снимките, го вижда от колата и прави снимка негова. By 3 o'clock we had 5,000 13 to 15 year old girls storming. До 3 часа имахме 5000 момиченца, които атакуваха снимачната площадка, so когато са разбрали, че той е тук. Security guards. Then we had the, all the cars we parked there, and then the grip team had to go behind Трябваше да направим три защитни линии от хора. От... Yelling, hero, hero, hero. And they were shouting. He, а, и те му yeah. скандираха името му отвън. And, and he does his scene, and he's like he's always got this sad face on. И той снима сцената и винаги с това тъжно лице. So, so he walks out the car and he's with his sad face and then he gives a little smile to the crowd. И се усмихва лекичко на тълпата. And there was, they went fainting and all that. И те започнаха да припадат и направо полудях. Yeah. Моля го викнем това момче да се разходи преди един мой концерт малко. Before my concert. Yeah, exactly. Две минути, без усмивка. Two minutes, no smiling. Yeah. yeah. Crazy stories, а? Yeah. Чул съм, че Жан-Клод Ван Дам, uh, като е бил в България да снимате, бил ли е изобщо? Yes, yes. Като е, е, е обичал да, да излиза тук he по България, да си like излиза в центъра на София. Yeah, да, чух, че един път са го били в Люлин. <laughs> Не, това е истина. Probably. Възможно е. Да. They probably wanted to prove they're better fighters than John Може би са искали да докажат, че са по-добри бойци от него. Той изглежда като много готин тип това. He looks like super nice guy. Yeah. Yeah. yeah. Uh, Muscles from Brussels. Muscles from Brussels. Yeah. Гледал съм го в шоуто на Слави. Гледал, uh, I've seen him in the Slavi show. Yeah. И, и беше years, years голям шоумен. Веднага стана, размахваше шутове, yeah. пистолети. How, yeah. How's Slavi doing these days? Как, се, как е Слави Трифонов? Добре, добре. Yeah, he's good? He's okay. Yeah. Да. Uh, I heard he had some health problems too, or... Митове. Да. Митове. А, а ето снимка. Браво, бе. Yeah. Браво. А, uh, oh, man. вероятно, това са митове. Здрав си, Слави, всичко so му е наред. Yeah. Важно е, че в главата е всичко наред. The thing is, uh, yeah, the important thing is that his head is okay. Now. Yeah. yeah. Still bold, everything's yeah. okay.